Sıraz bak. Hı. Thank you. भैया वो पूरा कौन है बे शांति से आगने भी नहीं देता है चलिए करो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझे स्कूल को भी देरी हो रही है कबीर है Thank you. सामने का तुझको तो पागल दिखता हूँ पागल नहीं तो क्या खुले में आज टाइम मोबाइल पागल ये नहीं है पागल तो अपनी सरकारें हैं जिसने हर एक के हाथ में मोबाइल तो थमाया लेकिन हगने की सुविधा नहीं थी 95 में जब मोबाइल आया था तो सोलह रुपया उसका कॉल रेट था आज वो साठ पैसा हुआ है लेकिन फिर भी कोई नेटवर्क कंपनी का मालिक आत्महत्या नहीं कर रहा है आत्महत्या है तो अपने किसान कर रहे हैं अभी तो आना चाहिए भाव तो बहुत बढ़ गए तभी आत्महत्या कर रहे हैं यह बात दाम बढ़ने या घटने की नहीं है टैक्स की लूट छूट और बजट की लूट की है चलो